Turvalaitetta ostaessasi vaadi myyjältä palvelua ja asiantuntemusta. Isofix on turvakaukaloiden ja istuinten kiinnitysstandardi. Se on kehitetty helpottamaan turvalaitteiden kiinnitystä autoon ja vähentämään väärinkiinnityksen mahdollisuutta. Turvalaite kiinnitetään omaan telakkaansa ja sen irrottaminen ja uudelleen kiinnittäminen on helppoa. Isofix kiinnitysjärjestelmä on hyväksytty turvalaitteille, jotka on tarkoitettu 0-18 kiloa painaville lapsille. Pyydä myyjää esittelemään istuimen oikea kiinnitys autoon. Tarkista, onko omassa autossasi Isofix-järjestelmä. Tiedon löydät autosi ohjekirjasta. Lue myös, mitä auton valmistaja sanoo istuimen kiinnittämisestä. Lue istuimen kiinnitys- ja käyttöohjeet. Käytä istuinta vain ohjeen mukaan. Tarkista istuimen kyljestä myös E-hyväksyntä. E-hyväksyntä tarkoittaa, että istuin täyttää tietyt Euroopan yhteisön asettamat minimivaatimukset. Tieliikennelain mukaan Suomessa ei saa käyttää istuinta, jossa ei ole E-hyväksyntää. Istuimen pitää sopia omaan autoosi ja lapsellesi. Sovita istuinta autoosi jo ennen ostamista. Mikäli mahdollista, ota myös lapsesi mukaan, jotta hänkin voi sovittaa istuinta. Kaikissa autoissa ei ole ISOFIX-kiinnitysjärjestelmää. Tällöin istuin kiinnitetään auton omilla turvavöillä –